Kena rasuk dengan setan ni <laughs> Bukan Dekat situ pula Cau cici betul lah Oh, oh.

Oi. Kena rasuk dengan setan ni. <laughs> Bukan. Hantu ah, ni dekat depan belakang. Aku tengah teng, Tengah pusing kat pokok ni. <laughs> Kena pula. Ah, tu dia. Ah, tu dia. Ya, aku nak meja. Ha. Ah. Power memang bisa pusing Serius <laughs> Celaka betul Lari, lari, lari, lari. Apa yang dia tengok kat tu? Mana ada orang kat situ? Dia, dia pusing-pusing kat situ lagi. <laughs> aduh. Aduh. Sakit aku. Aduh. Aduh. Aduh. aduh, Aduh. Aduh. <laughs> Okey. Dah pula eh. Ha. Tarik jauh sikit, tarik jauh sikit. Bro, tarik jauh sikit, bro. Bro, tarik jauh sikit, bro. Kau batang dua di sini buat apa, bro? Hmm, kena. Bro, lari, bro, lari, bro. Cikai betul. Eh. Datang sini lagi ke? Dia buat apa tu terbang tu? Huh. Eh mantap lah eh, lawyer tu Dia tak ada tempat lain lah Dia ya? kat, sini aja ni Macam mana aku nak tu? Bro, jap bro, jap bro Buat decoding bro Ok bro, bertahan bro, bro, bertahan bro Mana dia? Mana dia? Tu dia, tu dia Cepat sikit, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. Cepat. Yes. Aduh, dia nampak aku pula. Cari buku besar, cari buku besar. Bro, decode bro, decode bro. Aduh, kena pula aku buka chat tadi buat apa? Ya Allah. <sighs> Seragal, seragal, seragal. Ah, nak seragal apa? Kursi kat depan tu.